සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ කියන කොටස යටතේ එන ප්‍රත්‍යස්ථතාවය පිළිබඳව 2015 සිට අද දක්වා ආපු සියලුම ප්‍රශ්නවලට උත්තර සිද්ධාන්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තමයි අද මම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් රැඳී ඉන්න Never Ever Education එකත් එක්ක අපේ channel එකත් එක්ක ඔබට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා හරි අපි බලමු පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ කියන කොටස යටතේ එන ප්‍රත්‍යස්තතාවය පිළිබඳ ගැටලු කොහොමද අපි සරලව විසඳන්නේ MCQ ප්‍රශ්නකට කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ මොන වගේ උත්තරද අපි ලියන්න ඕනේ structure essay question එකකට සහ essay question එකකට right එහෙනම් අපේ never education channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගය දක්වන්න අලුතෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා right අපි යමු 2015 question එකට 2015 MCQ එකේ අහලා තියෙන්නේ සමානුපාතික සීමාව තුළ අපි දන්නා සමානුපාතික සීමාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එකට proportional limit එක කියලා. යම්කිසි ද්‍රව්‍ය වස්තුවක් ඇදීමකට ලක් කරනකොට එහි වික්‍රියාව වෙනස් වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරගත කරොත් අපිට දකින්න පුළුවන් ඒකේ ප්‍රත්‍යස්ත සහ වික්‍රියා ප්‍රස්ථාරය. right අපි බලමු මෙතන in the proportional limit නේ මෙතන කියන්නේ so in the proportional limit නම් අපිට දීලා තියෙන මෙතන යොදා ඇති බාහිර බලය right දීලා තියෙන බලය බලය කියන්නේ F F අපිට දීලා තියෙනවා F දීලා තියෙනවා right අපි දන්නවා මේකේ මොකද්ද මේ අහන්නේ මේකේ සාදා ඇති ද්‍රව්‍ය යම් වාපංකනේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේවයි ගාන දුන්නාම යොදපු හරස්කර වර්ගඵලය කියන එක දීලා තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ විතතිය ඒ කියන්නේ දිගෙහි වැඩිවීම අපි E වලින් දක්වනවා ඊට පස්සේ කම්බියේ මුල් දිග L වලින් දක්වනවා එතකොට අපි දන්නවා මේ අහන්නේ ප්‍රත්‍යස්තසාවේ යොදන ප්‍රත්‍යාබලය සහ වික්‍රියාව අතර සම්බන්ධතාවය. එහෙනම් අපි දන්නවා ස්ට්‍රෙස් එක ස්ට්‍රෙස් අපි මේ විදිහට නම් කරමු සමානුපාතිකයි ස්ට්‍රේන් ඉතින් මේ දෙකේ සම්බන්ධතාවය ගන්න තමයි අපි stress සමානයි Young's modulus Young මාපාංකයේ වාරයක් strain එක කියලා ගන්න. ඉතින් මේක තමයි අහන්නේ. අපි දන්නවා එතකොට stress එක කියන්නේ මොකද්ද? බලය බෙදීම වර්ගඵලය. මොකද යම්කිසි අපි හිතමු මෙහෙම තන්තුවක් තියෙනවා. මේකේ හරස්කර වර්ගඵලය A ඊට ලම්බකව ඊට අභිලම්බව තමයි මේ බලය යොදන්න ඕනේ. අපි මේ බලය F කියලා. එහෙනම් ඒ බලය ඒ බලයේ යෙදෙන අභිලම්බ පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයෙන් බෙදුවොත් අපි කියන එකට ප්‍රත්‍යාබලය හෙවත් stress එක කියලා කියන ඉංග්‍රීසි වලින් force divided by the area so that is the stress ඒක එතකොට සමානයි Young's modulus හෙවත් Young මාපාංකය වාරයක් strain මේක දැන් කොච්චර දුරට ඇදෙනවද බලය යොදපුවාම මේ වස්තුව යම්කිසි දිගක් ඇදෙනවා ඒ ඇදුන දිග E එක්ස්ටේෂන් එක E නම් ස්ට්‍රේන් එක කියලා කියන්නේ මේකේ මුල් දිග L නම් මුල් දිග L නම් ඒ මුල් දිගට තමයි අපි ස්ට්‍රේන් එක කියලා කියන්නේ. අපි L not කියලා ගමු. L not කියලා ගමු ආරම්භක දිග කියන එක. එහෙනම් මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ MCQ එකට උත්තරය හොයාගෙන මොකද මෙතන force එක දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ area එක දීලා තියෙනවා extension එක දීලා තියෙන කොච්චරක් ඇදෙනවද කියන එක අනික මේ ඔක්කොම තියෙන SI unit එකෙන් ඊට පස්සේ අපි දන්නවා දීලා තියෙනවා unstretched length ඒ කියන්නේ මුල් දිග නොඇදි දිග මීටර් 2යි කියලා දීලා තියෙන L not හරි එහෙනම් අපි මේක ආදේශ කරමු යොදා ඇති බලයද force applied 100 divide by බෙදන්න ඕනේ cross sectional area එක 10 ඍණ 6යි වර්ග මීටර් පස්සේ යම් මාපාංකය ඊට පස්සේ මෙතන එනවා විතතිය the extension extension එක දෙක වැඩි කිරීම 10 වෙන 3යි බෙදීම මුල් දිග 2යි මීටර. එතකොට මෙතන මීටර මීටර එක සුළු වෙලා යනවා. මෙතන නිව්ටන් වර්ග මීටරයට වලින් උත්තරේ එන්න ඕනේ. ඒකකය මෙතන නිවැරදිව දීලා තියෙනවා වර්ග මීටරයට නිව්ටන් මේ වගේ. අපි මේක සුළු කරමු y ඉතුරු කරගන්න නම් මෙතන පොඩි සුළුවීමක් තියෙනවා දෙකට දෙක බෙදිලා යනවා එතකොට උත්තරේ 1යි එතන ඊට පස්සේ මේ 10 ඍණ 3 එතන ඊටෙන් පහළට આવොත් 10 ධන 3යි 10 ධන 3 මේ පැත්තට ගියොත් 10 5ක් වෙනවා y සමානයි 100 වැඩි කිරීම 10 3 බෙදීම 10 ඍණ 6 ඊට පස්සේ මෙතන ඉතුරු සුළු වීම උඩ බිංදුව තියෙනවා 1 2 මෙතන 3යි. එතකොට මේ ඍණ 6ත් උඩට ගියපම 10 ධන 6ක් වෙනවා. 10 ධන 6යි 7යි 8යි 9යි ඔක්කොම 10යි බලය 9යි. මේ දෙන්නත් එකතු වුනම 10යි 11යි නිව්ටන් වර්ග මීටරයට. එතකොට මේ වගේ උත්තරයක් තමයි එන්න ඕනේ. උත්තරේ 4. right අපි යමු 2016 ආව MCQ එකට. මේක ටිකක් හොඳ MCQ එකක් ටිකක් වෙනස් විදියට හිතුවොත් ට්‍රිකි විදියට හිතුවොත් මේකට උත්තරේ ලේසියෙම ගන්න පුළුවන්. ආරම්භක දිග L. මේක කියන්නේ ආරම්භක දිග L වෙන තන්තුවක් තියෙනවා. මේක සීලිමකට මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ සීලිමක කෙලවරකට එක කෙලවරක්. ඊට පස්සේ අනිත් කෙලවරේ W කියන බරක් එල්ලලා තියෙනවා. කියලා තමයි කතන්දරේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ W බාරය භාගයකින් අඩු කරනවා කියනවා. හරි. ඒතර අපි මේ කතා කරගත්ත විදිහට බර භාගයකින් අඩු කරගත්තාම තන්ත්වයේ දිග යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙන දිග L බෙදීම 8යි කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අහනවා යම් මාපාංකය අපි අර කලින් කතා කරගත්තා වගේ අපි දන්නවා එකම සූත්‍රය තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන් තියෙන්නේ. මොකද කම්බියක් ඒකේ කිසි වර්ගඵලයක් මත බරක් යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ බර අඩු කරලා තියෙනවා භාගයකින්. බර අඩු කරනවා භාගයකින්. දිග අඩු වෙනවා L බෙදීම 8කින්. ඉතින් මේක දිගට දිගට ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන් L හි අඩුවීම දන්න නිසා මේ ගාන දිගට දිගට හදාගෙන ගිහිල්ලා අවසාන උත්තරයට එන්නත් පුළුවන්. නමුත් කෙටි ක්‍රමයක් තියෙන මේක හදන්න අපි දන්න සමීකරණය තමයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය සමානයි යම් ආපාංකයේ වාරයක් විතතිය බෙදීම ආරම්භක දිග force divided by area stress equals Young's modulus into the strain the strain is the extension divided by the initial length එතකොට මේ වගේ කතාවක් තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් දැන් මේක හදනකොට තියෙන කෙටි ක්‍රමය තමයි මේ වර්ගඵලයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා නියතයක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අහන්නේ අපෙන් යම් මාපාංකය මොකද්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. එතකොට මෙයාගේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙයා වෙනස් වෙනවා. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යම් මාපාංකය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයා වෙනස් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙයා කොච්චරද වෙනස් වෙන්නේ? භාගයකින් එයාට සාපේක්ෂව මෙයා වෙනස් වෙන්නේ කොච්චරකින්ද? L බෙදීම 8කින්. එහෙනම් මෙයාලගේ සත්‍ය අගයට සාපේක්ෂව අපි මේකේ වෙනස් වීම මෙතනට ආදේශ කරොත් බලය කලින් W බරක් නම් දැන් W බෙදීම දෙකක බරක්. කලින් තිබ්බේ W බරක් මේ වර්ගඵලය මත යං ආපාංකය කලින් විතතිය අපි කොච්චරක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කලින් විතතිය කොච්චරක්ද දන්නේ ආරම්භක දිගේල්. මේ කලින් අවස්ථාව. ඉතින් මේක දිගට දිගට හදාන ගියොත් කලින් විතතිය හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ස්ටෙප් එක මගහැරලා කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන අපි කරන්නේ බලය W බෙදීම දෙකකට අඩු කරනවා. වර්ගඵලයේ වෙනසක් උනේ නැහැ. යංස් මොඩියුලස් කෙහෙම්මමයි ඊට පස්සේ විතතිය විතතිය දැන් කලින් වස්තු අඩකින් අඩු කළ විට when reduce the uh, weight by half the extension of the wire reduced by L over 8 L බෙදීම 8කින් විතතිය අඩු වෙනවා එහෙනම් මේ W බෙදීම 2 කියන එකට සාපේක්ෂයි නේද ඒ අඩුවීම? W බෙදීම 2 කියන එකට සාපේක්ෂව නේද ඒ අඩුවීම උනේ? එහෙනම් මෙතන ඒ වෙනස L බෙදීම 8යි ආරම්භක දිග L. දැන් අපි මේක සුළු කරොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් W බෙදීම 2යි A සමානයි යන් යන්ස් මොඩියුලස් into L over 8L. Lට L සුළු වෙලා යනවා. 8 මෙතනට එනවා. යංස් මොඩියුලස් එක සමානයි 8W over 2A. ඒ කියන්නේ 4යි W බෙදීම A. 4W over A. 4W over A. නම් 4යි W බෙදීම A කියන උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන් 47 MCQ එක පිළිතුර 3 the answer is 3 එතකොට මේ වගේ කෙටි ක්‍රම වලිනුත් මේ ගාන හදන්න පුළුවන් හරි මේ ගානේ 2017 ගානේ තියෙන්නේ දුනු දෙකක් තියෙනවා දුන්නක් එකක් x අනිත් එක y. එතකොට x කියලා දුන්නක් තියෙනවා මේ විදිහට ගමු x දුන්න මේක x මේක y මේ x දුන්නට සම්බන්ධ කරනවා F කියලා ෆෝස් එකක් මෙයාටත් ඒ ෆෝස් එකම දෙනවා මොකද මෙතන කියන එකම විශාලත්වයක් තියෙන එකම විශාලත්වයක් තියෙන බලයක් තමයි යොදන්නේ කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මෙයාගේ දුනු නියතය 710යි මෙයාගේ 2840යි. මෙන්න මේ වගේ තමයි setup එක තියෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ දෙන බලයට සාපේක්ෂව EX දිගක් යදෙනවා කියලා හිතමු. මෙයා මේ දෙන M බලයටම සාපේක්ෂව EY දිගක් යදෙනවා. මොකද දුනු නියතය වෙනස් නිසා extension එක වෙනස්. E වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේක යොදන බලය සමාන F සමානයි KE කියලා සමීකරණය. එතකොට මේ f ke අපිට පුළුවන් මේ පළවෙනි අවස්ථාවට දාන්නනේ x ට දැම්මොත් යොදපු බලය f සමානයි k කියන්නේ 710යි e කියලා කියන්නේ ex ඕක තමයි අපිට පළවෙනියට ගන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවය ඊට පස්සේ අපි y ට දැම්මොත් f සමානයි k 2840යි මෙතන ey මේක තමයි දෙවැනි සමීකරණේ y ඇදෙන එකේදී යොදන බලය සහ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. එතකොට ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය අර අපි කලින් කතා කරා වගේ අපි දන්නවා යම් කිසි වස්තුවක් ආරම්භයේදී බලයක් මෙතන යොදලා තිබෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ආරම්භක බලය බිඳුවයි දැන් F බලයක් යොදලා තියෙනවා. යොදපු සාමාන්‍ය බලය ඇවිල්ලා භාගයයි F. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා average force සාමාන්‍ය බලය. එහෙනම් අපි දන්න බලය ගමන් කරපු දුර තමයි කාර්යය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් potential energy එක එහෙම නැත්නම් විභව ශක්තිය potential energy එක කියලා කියන්නේ භාගයයි F වාරයක් ඇදුන දිග භාගයයි FV. එහෙනම් මේ සම්බන්ධය අපි දැම්මොත් x ට x ට අපි ඒකේ potential energy එක PEx කියලා ගමු. භාගයයි අපි දන්නවා මෙතන f කියලා කියන්නේ ke නේ f කියලා කියන්නේ ke එහෙනම් ඒක ආදේශ කරොත් භාගයයි ke වර්ගය කියලා අපිට මේ සමීකරණ තවදුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට x ට දානකොට k කියන්නේ 710යි e කියලා කියන්නේ ex ගේ වර්ගය. ඔන්න තුන්වෙනි සමීකරණය හතරවෙනි එකට ආයෙ y ට දාන්න පුළුවන් potential energy එක y සමානයි භාගයයි 2840යි e y ගේ වර්ගය ඔන්න හතරවෙනි සම්බන්ධතාවය. දැන් අපෙන් අහන්නේ විභව ශක්තිය අතර අනුපාතය x බෙදීම y රේෂියෝ එක තමයි අහන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතන භාගයට භාගය සුළු වෙනවා මේ බිඳුවට මේ බිඳුව සුළු වෙනවා. එහෙනම් PEX බෙදීම PEY මේක තමයි අපේ උත්තරේ. භාගයට භාගය සුළු වුණා. මෙතන එහෙනම් 70 අපි ඒක දැනට 710ම තියාගමු. 710 බෙදීම 2840 වාරයක් මෙතන EX ගේ වර්ගය බෙදීම EY ගේ වර්ගය. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට මේ දෙන්න පළවෙනියා සහ පළවෙනි සහ දෙවෙනි සමීකරණ දෙක ගත්තොත් අපිට පේනවා ex බෙදීම ey අතර සම්බන්ධතාවයක් ගන්න පුළුවන් ex බෙදීම ey අතර සම්බන්ධතාවයක් මම ඒක මෙන්න මෙතනින් අරගෙන පෙන්නන්නම් ex බෙදීම ey අතර සම්බන්ධතාවය එක බෙදීම දෙක සමීකරණේ f බෙදීම f ඒ පැත්තේ උත්තරේ එකයිනේ f බෙදීම f සමානයි එතන 710 710 වාරයක් ex බෙදීම 2840 වාරයක් EY. එතකොට එතනින් සුළු කරලා ගත්තම අපිට එනවා EX බෙදීම EY සම්බන්ධතාවය මේ දෙන්න සුළු වෙලා එකක් වෙන නිසා 2840 බෙදීම 710යි. 2840 බෙදීම 710යි. දැන් මෙන්න මේක අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් අපිට මේ අන්තිමට ආව සමීකරණයට. මෙතන 710යි, මෙතන 2840යි, EX වර්ගය EX වර්ගය කියන්නේ 2840 වර්ගය EY වර්ගය කියලා කියන්නේ 710 වර්ගය. එතකොට මෙතන 710යි මෙතන 710 දෙකක් තියෙන හින්දා එකක් අයින් වෙනවා. මෙතන 2840 එකයි මෙතන 2840 දෙකක් තියෙන හින්දා එකක් අයින් වෙනවා සුළු වෙන. එහෙනම් 2840 බෙදීම 710. කියන්නේ උත්තරේ හතර බෙදීම එකයි. හතර බෙදීම එකයි කියලා කියන්නේ හතරට එකයි. හතරට එකයි කියන්නේ පිළිතුර පහ. මම හිතන එක ඔයගලන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි යමු ඊළඟ question එකට. right දෙදස් දහට MCQ එක හතලිස් අට දෙදස් දහට MCQ එක හතලිස් අට මොකක්ද කියන්නේ අදින ලද කම්බියක් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කුමක් සත්‍ය වේද ඇදපු කම්බියක තියෙන විස්තර මොන හරි කියලා ඇති මෙතන ඒකෙන් කෝක හරිද කියලා තමයි අහන්නේ හරි දැන් මෙතන ගත්තොත් එහි ගබඩා වී ඇති ප්‍රත්‍යාස්ත විභව ශක්තිය ආතිතිය සහ විතතියේ ගුණිතයෙන් දෙනු ලැබේ. හරිද? ගබඩා වී ඇති ශක්තිය ගබඩා වී ඇති ශක්තිය භාගයයි ke වර්ගයනේ. එහෙනම් එකට අපි ගත්තොත් ගබඩා වී ඇති ශක්තිය කියන්නේ potential energy PE. PE සමානයි භාගයයි FE එතකොට මෙතන විභව ශක්තිය ආතතිය ආතතිය සම්බන්ධයිද මෙතන ඔව් ඔව් ආතතිය සහ විතතියේ ගුණිතයෙන් නෑ නේද ගුණිතය තමයි නමුත් භාගයක් එනවා මෙතන භාගයක් එන නිසා මේක වැරදි the product of the product of the extension and tension gives the elastic no half half of the product is the uh, potential energy then it is wrong ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාව ඉක්ම වූ පසුවත් ප්‍රත්‍යාබලය ඉවත් කළ විට කම්බියෙහි මුල් දිගට නැවත පැමිණේ. ඉදන්නවා කර්ව් එක කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එක සහ ස්ට්‍රේන් එක අතර ඇන්දොත් ප්‍රත්‍යාබලය සහ වික්‍රියාව වික්‍රියාව අතර සම්බන්ධතාවය ඇන්දොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රත්‍යස්ස සීමාවක ගිහිල්ලා සොරි සමානුපාතික සීමාවක් ගියා ප්‍රත්‍යස්ස සීමාවේ ගියා උපරිමයට ළඟා වුණා ඊට පස්සේ අඩු වෙලා බ්‍රේකින් පොයින්ට් එකදී කැඩිලා යනවා හරි එතකොට මෙතන සමානුපාතික සීමාව බිඳුවේ ඉඳන් ඒ දක්වා ඊට පස්සේ එතනින් උඩ ටික එන්න මේ ටික ඇවිල්ලා elastic region ඉලාස්ටික් රීජන් මෙතන ප්‍රොපෝෂනයි ප්‍රොපෝෂනල් රේන්ජ් එක සමානුපාතික සීමාව ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව පැන්නුවට පස්සේ මෙන්න මේ හරියදි වගේ මේක අපව නැවත පැමිණීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ බලය ඉවත් කරත් එහෙනම් මුල් දිගට නැවත පැමිණේ will return it is wrong because it will not come back after passing the uh, elastic region. right තුන්වෙනි එක බලන්න සමානුපාතික සීමාව තුළදී කම්බි ආතතිය විතතියට සමානුපාතික වේ. ඔව්. මේ බලන්න the tension of the wire is proportionate to the extension. yes මෙතන tension එක proportionate no proportionate සමානුපාතිකයි. සමානුපාතික සීමාවේදී. එහෙනම් තුන්වෙනි පිළිතුර නිවැරදි. අපි හතර පහත් බලමු. යොදන ලද බලය සහ කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලයේ ගුණිතය ප්‍රත්‍යා බලයට සමාන නැහැ. යොදන ලද බලය force divide by area. මේක තමයි ප්‍රත්‍යා බලය. ප්‍රත්‍යා බලය කියන්නේ stress එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යා බලය කියලා කියන්නේ F බෙදීම A. මේ දෙකේ ගුණිතය නෙවෙයි. මධ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් බද්ධි um, the pro not the product right but the uh, proportionate right okay then මෙතන බලන්න පහ ප්‍රත්‍යස්ස සීමාවෙන් පසු පමණක් කම්බිය ඇදීමට ලක්විය හැකිය ප්‍රත්‍යස්ස සීමාවෙන් පසුව පමණක් ප්‍රත්‍යස්ස සීමාව පැනනට පස්සේද දැන් මෙතන ඉලාස්ටික් රීජන් මෙතනින් පස්සේද කම්බිය ඇදෙන්නේ එතකොට මේ ටික ඇදෙන්නේ නැද්ද නෑ පළවෙනියටම ෆෝස් එක දාන තැන ඉඳලම කම්බියේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වැඩි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා ෆෝස් එක වැඩි කරද්දි වැඩි වෙනවා 0 ඉඳලම වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා නේ එහෙනම් මෙයත් වැරදි මෙයත් වැරදි correct answer is 3 හරි අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ question එකට ගියොත් 2020 2020 question එක බලමු ඒකට කොහොමද answer එක ගන්න කියලා මෙතන බලන්න ගානේ කියලා තියෙන්නේ ABCD ද්‍රව්‍ය තුනක්. there are three materials called ABC. මේකට ඒ තුනේ stress strain curve එක ප්‍රත්‍යබල වික්‍රියා සටහන දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අහනවා මේ A මොන වගේ material එකක්ද B මොන වගේ material එකක්ද C මොන වගේ material එකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන අපිට මේ මැටීරියල්ස් වල මොනවද වෙන්න පුළුවන්? තන්්‍යතාවය ඉහළ එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියන highest ductile ductile ඇදිලා යන එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ඉහළ බංගුරතාවයක් බංගුරතාවයක් කියලා කියන්නේ brittle high brittle එකක් වෙන්න පුළුවන් glass වගේ examples glass high ductile plastic හරි තන්්‍යතාවයේ ප්ලාස්ටික් ඊට පස්සේ මෙතන බංගුරතාවයේ වැඩි එකක් ග්ලාස් වගේ එකක් ඊට පස්සේ ඉහළ ශක්තිමත් ශක්තිය වැඩි එකක් ස්ට්‍රෝං එකක් අපි හිතමු හාඩ් ප්ලාස්ටික් නැත්තම් ෆිල් කරපු වල්කනයිස් රබර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් රබර් එකක් නම් ඇත්තට මෙතන ගන්න අමාරුයි. අපි හිතමු හાર્ඩ් කරපු මොකක් හරි එකක් මැටීරියල් එකක් ස්ටීල් ස්ටීල් වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ස්ටීල් වගේ එකක් හරි එතකොට මේකට අදාළ ABC curves තුන මොනවද කියලා තෝරන්න තියෙනවා හරි බලමු දැන් මෙතන A කියලා කියන්නේ එතකොට highest ductile ඒ කියන්නේ ඉහළම ඇදීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන මොකද්ද ඉහළම ඇදීමේ සම්භාවිතාව ඇදෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙන්න නම් C ගේ. එහෙනම් මේ උත්තරයක මුලට C එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉහළම වංගුර තමයි brittle. ඒ කියන්නේ ඇදෙන්නේ නැහැ. පොඩි force එකක් දුන්නාම at a small force or at a small stress uh, අඩු වික්‍රියාවකදී at a minimum strain it will break. ඒක කැඩිලා යනවා. හරි? කැඩිලා යනවා අඩු force එකකදී. මේ බලන්න අඩු force එකක් දුන්නාම වැඩිය ඇදෙන්නේ නැතුව කැඩලා යන එක නා B. එහෙනම් CB. එහෙනම් දැන් ආන්සර් එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපි ඒත් බලමු. ශක්තියෙන් වැඩි. ඔව්. මේ බලන්න මේ පොඩි දුරක් ඇදෙන්නත් පොඩි දුරක් පොඩි දුරක් ඇදෙන්නත් ලොකු ෆෝස් එකක් දෙන්න ඕනේ මේ බලන්න. චූටි දුරක් ඇදෙන්නත් ලොකු ෆෝස් එකක් දෙන්න. it need high high force or high stress to have a small extension or strain. එහෙනම් ශක්තිමත් භාවයෙන් වැඩිම එකන ඒ answer is 2 පිළිතුර 2 right එතනින් පස්සේ 2016 structured essay ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ඕනේ මේක ඇත්තරම දීලා තියෙන්නේ practical වලින් rubber piece එක නැත්නම් rubber sample එක කොහොමද මේ ස්ට්‍රෙස් එක සහ ස්ට්‍රේන් එක ප්‍රත්‍ය බල වික්‍රියාව අතර සම්බන්ධතාවය ඇසුරෙන් රබර් සාම්පල එක රබර් පටියක යම් ආපාකේ හොයන පරීක්ෂණ ඇසුරෙන් තමයි මේ ගාන අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකට කොහොමද උත්තරේ ලියන්නේ කියලා. මෙතන බලන්න පළවෙනියට මොකක්ද අහන්නේ කියලා. මෙතන ඉංග්‍රීසි වලුත් මම මේක දාලා තියෙනවා. ඒතොර ඒගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. An experimental setup up to find Young's modulus of rubber is shown. So we have to find the Young's modulus of this rubber piece or the rubber tube using the extension and applying a force here, right? So we'll see what are the answers. අපිට දීලා තියෙනව මොනවද කියලා ගත්තොත් රබර් වල මෙතන අපි සටහන් කරගන්නවා ආරම්භක පරතරයේ L note L not is given L not දීලා තියෙනවා අපි වෙනස් කරන බාරය අපි මෙතන බාරයක් තුලා තැටියක් කියලා මේ බර එල්ලනවා එහෙනම් ඒක තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ ඊට අමතරව L not සහ L not ඒ විදිහටම තියෙද්දි විතතිය වෙනස් වෙනවා E වෙනස් වෙනවා හරි හරි ගුරුත්වාකර්ෂණය යටතේ සිදු කරනවා කියලා හිතන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අහනවා රබර් බටේ ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යාබලය සහ ආතන්‍ය වික්‍රියාව සඳහා ප්‍රකාශන ඉහතදී සංකේත ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න. ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යාබලය. එහෙනම් ප්‍රත්‍යාබලය කියන්නේ අපි දන්නවා force divide by area. මේ ප්‍රත්‍යාබලය කියන්නේ force divide by area. බලය බෙදීම වර්ගඵලය. නම් බලය m නම් m කියන්නේ ස්කන්ධය නම් m is the mass. so then එහෙනම් මොකද්ද බලය කියන්නේ mg එම්.ජි. එම්.ජි. බෙදීම වර්ගඵලය හරස්කඩ වර්ගඵලය A. cross sectional area එක ඇවිල්ලා A. එහෙනම් ප්‍රත්‍යාබලය ඇවිල්ලා mg බෙදීම A. ඊට පස්සේ අහනවා ආතන්න වික්‍රියාව ස්ට්‍රේන් එක ස්ට්‍රේන් එක ස්ට්‍රේන් එක අහනවා ස්ට්‍රේන් එක කියන්නේ විතතිය කොච්චරකින් දිග වෙනස් වෙනවද අතර නව දිග x සහ y අතර මේ m බර දාපුවම අවසාන දිග l අවසාන දිග l නම් ඇදුන දිග විතති අපි දන්නවා ස්ට්‍රේන් එක කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රේන් එක කියලා කියන්නේ විතතිය බෙදීම ආරම්භක දිග. මෙතන එතකොට විතතිය කියන්නේ E කියලා කියන්නේ මොකද්ද? E සමානයි අවසාන දිග L ආරම්භක දිග L note. The final length is the L, the initial length is the L note. So then extension is the L minus L naught L minus L naught මේක බෙදනවා L naught initial length එකෙන්. එතකොට ඒක තමයි strain එක හෙවත් වික්‍රියාව කියලා කියන්නේ. හරි. මේක තේරුණාද? ඕකේ. මම මෙතනත් mg divide by a l minus l naught divide by l naught ආතන්්‍ය ප්‍රත්‍යබලය සහ වික්‍රියාව අතර සම්බන්ධතාවය කෙරෙන සමීකරණය හූගේ නියමය ඇසුරින් ලබා ගන්න. අපි දන්නවා ආතන්්‍ය ප්‍රත්‍යබලය සමානුපාතිකයි ප්‍රත්‍යබලය සමානුපාතිකයි වික්‍රියාවනේ. ඒතොර මේකේ සම්බන්ධතාවය එන්නේ කොතනින්ද? යංස් මොඩියුලස් යං මාපාංකය කියන තැන. එහෙනම් ප්‍රත්‍යබලය අපි දන්නවා අපිට කියන්නේ මෙතන හුක්ස් නියමයෙන් සරෙන් ලබා ගන්නනේ සමීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රත්‍යාබලය අපි දන්නවා mg a සමානයි යම් ආපාංකයේ වාරයක් l l not l not මෙන්න මේක තමයි එන සම්බන්ධතාවය ප්‍රත්‍යබලය. මොකද අපි දන්න ප්‍රත්‍යබලයේ ස්ට්‍රෙස් එක සමානයි යම් ආපාංකයේ වාරයක් වික්‍රියාව යම් ආකාරවරයක් වික්‍රියාව කියලා. ඉතින් මේක තමයි සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධ කරන සමීකරණයක් ගන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ විදියට තිබ්බත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියලා තියෙනවා මේ විදියට තිබ්බත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. mg divide by a proportionate to l minus l naught over L not මේකටත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන y උක්ත කරලා ලිව්වත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. හරි. මේ පරීක්ෂණයේදී කුමන විචල්ය? අපි දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතනත් ඒ ආන්සර් එකමයි එන්නේ. mg divide by a proportionate to l minus l not divide by l not. එහෙම නැත්නම් mg divided by a equals Young's modulus into the strain L minus L naught the final length minus the initial length the length difference the change of length to the initial length right of the rubber sample is the relationship මෙම පරීක්ෂණයේදී කුමන විචල්‍ය සඳහා මිනුම් ලබා ගන්නේද කුමන විචල්‍ය සඳහා මිනුම් ලබා ගන්නේද අපි මොනවද මෙතන ලබා ගන්න මිනුම් what are the measurements මෙතන දිගන්න measurements ඇවිල්ලා the mass of the එහෙම නැත්නම් අපි දැන් ලිව්වොත් එහෙම යොදන බර යොදන ස්කන්ධ යොදන ස්කන්ධ සහ මොකද්ද ලබා ගන්න අනිත් මිනුම දිගෙහි වෙනස නෝ දිගෙහි වෙනස මොකේද රබර් නලයේනේ රබර් නලයේ දිගෙහි වෙනස් වීම. ඊට අමතරව අරස්කඩ විස්කම්බය අරස්කඩ විස්කම්බය රබර් නලයේ දිග වෙනස් වෙන එක බලන්න පුළුවන් අරස්කඩ විස්කම්බය බලන්න පුළුවන් හරි එතකොට මෙතන අපිට ලියත හැකි mass යොදන the applied force or this uh, mass so එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන mgටත් ලකුණු දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා රබර් බටේ නව දිග L ඕනනම් අපිට තව ලියන්න පුළුවන් cross sectional memory diameter internal and external internal and external diameters උත් අපි ගන්නවා මෙතනදී measurements විදියට දිගේ වෙනස නැත්නම් මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් නව දිග L මෙන්න මේ විදියට මිනුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. සරල රේඛාවක සමීකරණයක් ලෙස 4b 4b වල ගත්ත කොටස සමීකරණේ නැවත සකස් කර ලියන්න. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දී වෙනස් කරන්නේ කාවද? යොදන ස්කන්ධය. m තමයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ කවුද? l. එහෙනම් අපිට මේ සමීකරණය තවදුරටත් සුළු කිරීමෙන් සරල රේඛාවක ආකාරයට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් සුළු කිරීම දක්වන්නම්. mg බෙදීම a සමානයි y l l naught divided by l naught. අපි වෙනස් කරන්නේ මෙයා වෙනස් වෙන්නේ මෙයා අපි L උක්ත කරගන්න ඕනේ. L උක්ත කරගන්න නම් මේ පැත්ත L නෝට් වලින් ගුණ කරමු. mg L නෝට් බෙදීම A වාරයක් y සමානයි L L නෝට්. මේ y මෙහෙට ගුණ වුණා. L නෝට් මෙහෙට ගුණ වුණා. මේකට කියන්නේ හරස් ගුණිතය. ඊට පස්සේ මෙතනින් තවදුරටත් සුළු කරොත් අපිට එනවා L සමානයි එම්.ජී.එල්.නෝට් බෙදීම ඒ.වයි.එල්.නෝට් මෙන්න මේ සමීකරණය ඇවිල්ලා හරියට y සමානයි mx ධන c m කියලා කියන්නේ අනුක්‍රමණය අනුක්‍රමණය මෙයාලා නියත gravitational acceleration ගෝත්‍ර ත්වරණය ආරම්භක දිග එල් නෝට් සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය සහ යංමාපාංකය මේ ඔක්කොම නියත එහෙනම් ඒවා තමයි අනුක්‍රමණයෙන් එන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා x mx c මේක නම් y සමාන mx ධන c ආකාරයට ලිව්වොත් l සමානයි gl not over ay into m plus L naught. මේක තමයි y සමාන mx ධන 100 ආකාරයට ලිව්වම එන්නේ. එහෙනම් L equals GL naught AY into m plus L naught. L y සමානයි mx ධන 100. ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් එනවා. ඉහත ආකාරයට අන්තක්කණ්ඩය සහ අනුක්‍රමණය අන්තක් අනුක්‍රමණය කියන්නේ m මේ m කියන්නේ ස්කන්ධය නෙවෙයි අනුක්‍රමණය the angle slope of the graph slope එක and අන්තක්කණ්ඩය මෙතන අන්තක්කණ්ඩය c හරි එතකොට අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් අනුක්‍රමණය GL mode බෙදීම AY අන්තක්කණ්ඩය L mode L නෝට්. මේ සමීකරණය හැටියට GL නෝට් බෙදීම AY මෙතන L නෝට්. හරි. ඊළඟට සමීකරණේ භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්ථාරයේ දල සරහණක් අපිට දැන් මෙතන පේනවා M0 වෙනකොට යොදන ද ෆෝස් එක 0 වෙනකොට L සමානයි L නෝට්. එහෙනම් කෝස් එක 0 වලදී මෙතන L not ආරම්භක දිග තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට මේ විදියට යන graph එකක් අපිට හඳින්න පුළුවන් හරිද තියෙන L eh? not right next question එක ඉහත හතර F කොටසේ අඳිනවන ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය G නම් රබර්වල යම් ආපාංගය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. යම් ආපාංගය සඳහා ප්‍රකාශනයක්. ඇත්තරම ওই ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් පෙන්වන්නේ යම් ආපාංගය. රබර් වල යම් මාපාංකය තමයි ওই ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය පෙන්වන්නේ. ඒතකොට අනුක්‍රමණය අනුක්‍රමණය අපි හිතමු මේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ස්ලෝප් එක. ස්ලෝප් එක ඇල්ෆා කියලා. ස්ලෝප් එක ඇල්ෆා කියලා හිතමු. එහෙනම් ඇල්ෆා නම් අපිට ඇල්ෆා ගණනය කරන්න පුළුවන් මේවනේ. මෙතන ඩෙල්ටා y මේ දුර ඩෙල්ටා x හරි දැන් help අනුක්‍රමණය අනුක්‍රමණය කියන්නේ delta y divide by delta x මේකෙන් අපිට අගයක් එනවා එතකොට අනුක්‍රමණය අපිට මෙතන කියන අනුක්‍රමණය g කියලා ගන්න කියලා මෙතන g වෙනකොට දාගන්න කියනවා g gradient කියන එකට වෙන්න දීලා ඇත්තේ so gradient එක සමානයි G L0 over A වාරයක් යංස් මොඩියුලස් එහෙනම් යංස් මොඩියුලස් එක යං මොඩියුලස් එක සමානයි G L0 over A වාරයක් කැපිටල් G කැපිටල් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවය. හරි. ඊට පස්සේ 4G1 4G1 ඊටසේ පිළිතුර භාවිතය යම් ආපාංශික ගණක රබර් වල බටේ මැනගත යුතු මිනුම් මොනවාද? දැන් බලන්න මෙතන gravitational force එක gravitational acceleration එක අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ initial length එක ආරම්භක දිග අපි දන්නවා. G ප්‍රස්ථාරයෙන් කලින් අර ප්‍රස්ථාරය මෙතනින් අපිට G මේ y x වෙනසෙන් හොයාගන්න පුළුවන් G අනුක්‍රමණය. එහෙනම් අපිට මෙයා හොයන්න ඕනේ කරන එක තමයි surface area force apply වෙන stress එක apply කරන surface area එක. ඒතර මේක රබර් නලයක්. it's a rubber tube. ඒක රබර් ටියුබ් එකක් නම් internal diameter external diameter මේ දෙකම ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ internal එකෙන් external එක අඩු කරපුවම එනවා surface area එක. 5R ස්කවාඩ්ස් ඒකේෂන uh, එක යූස් කරොත්. ඒතකොට මෙතන යම් ආපාංකික ගණනය කිරීමේ රබර් බටේ මැනගත යුතු මිනුම් මොනවාද? ඇතුළත හා පිටත විස්කම්බ තොරේ මෙතන આવොත් internal and external diameters of the tube. right ඊට පස්සේ මෙතන කියන මිනුම් ලවගෙන් භාවිත කරන උපකරණ how කොහොමද මේ මිනුම් මයින්නේ how to how to measure those measurements එතකොට මෙතන the measurement is the internal diameter ඇතුළත විශ්කාම්භය ඇතුළත විස්කම්භය පිටත විස්කම්භය ඇතුළත විස්කම්භය පිටත විස්කම්භය නැත්නම් බාහිර විස්කම්භය ආරම්භක දිග ආරම්භක දිග අපි දන්නවා L note හරි ඇතුළත විස්කම්භය පිටත විස්කම්භය බලන්න අපි භාවිතා කරන්නේ චලාන්වීක්ෂය මේකටත් චල අන්වේක්ෂය මෙතන මීටර් රූල මේකේ කුඩාම මිනුම මිලිමීටර්ස් වලින් මිලිමීටර්ස් වලින් the minimum measurement minimum measurement එක කියද 0.1යි 0.1යි කම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක නිසා මෙතන 1 millimetre diameter external diameter and initial length then for the initial length meter ruler ruler the minimum measurement of the meter ruler is 1 and here හරි. දැන් මෙතන බලන්න රබර් බටේ කිසියම් භාරයක් යොදා ඇති විට ඒ ගබඩාවේ තිබ ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා එය ලබාගත හැකි ප්‍රස්ථාරයක දලසටහනක් හඳින්න. ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය අපි දන්නවා අපි අර කලිනුත් කතා කරා වගේ ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය සමානයි භාගයයි F E භාගයයි F E කියන සමීකරණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ලියන්න පුළුවන් භාගයයි මෙතන F කියලා කියන්නේ යොදපු බල බර mg වාරයක් E කියලා කියන්නේ L L not මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙකටම ලකුණු දීලා තියෙනවා එතකොට මේක ප්‍රස්ථාරිකව ගන්න කොහොමද ප්‍රස්ථාරිකව ගන්නකොට අපිට වෙනස් කරන්න වෙන්නේ බලයනේ බලය එහෙම නැත්නම් mg තමයි වෙනස් කරන්න වෙන්නේ අපි mg වෙනස් කරනකොට වෙනස් වෙන්නේ කවුද? වෙනස් වෙන්නේ mg වෙනස් කරනකොට විතතිය වෙනස් වෙනවා නේ. විතතිය වෙනස් වෙනවා. mg වෙනස් කරනකොට විතතිය වෙනස් වෙනවා. හරි. mg වෙනස් කරද්දී විතතිය තමයි වෙනස් වෙන්නේ මෙතන. L ඍණ L වෙනස් වෙනවා. එකත් එක්ක යම්කිසි දුරක් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ගත්තොත් ඒ graph එකේ වර්ගඵලයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන potential energy එක. ඒතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම graphically මේ වගේ අපිට අඳින්න පුළුවන් graph එක. ඒතකොට මේකේ යට වර්ගඵලයෙන් graph එකේ ඒරියා එකෙන් අපිට පුළුවන් ගන්න ඒරියා ඒරියා equal සමාන ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵල ගන්න half භාගයයි ආධාරකය ආධාරකයේ force into ලම්බෝස නෝ ලම්බෝස ලම්බෝස කියලා කියන්නේ perpendicular height uh, l minus l naught because we are plotting l minus l naught here in the y axis then half mgl l0 එහෙනම් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය මෙෂර් කැල්කියුලේට් කරන්න. හරි 2019 question number 10 final question එක විදිහට තියෙන මේක. එතකොට මේක ගත්තොත් බලන්න පරීක්ෂණය කියවලා පොලිම පොලිම දණ්ඩක් පොලිම රොඩ් එකක් පොලිම දණ්ඩක ප්‍රත්‍යබලයේ වික්‍රියාව ප්‍රස්ථාරගත කරලා ඒකෙන් කොහොමද ප්‍රත්‍යබල වික්‍රියා මෙෂර් කරන්න කියන එක ගැන තමයි මේ ගාන අහලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ බලන්න ප්‍රත්‍යබලට එදින බහුවයක දණ්ඩක ආතරණ ප්‍රත්‍යබලයේ විචරණය පෙන්වන ප්‍රස්ථාරයක දල සටහනක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා මේ දල සටහන කොහොමද එන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ මේ වගේ ගත්තාම ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනකොට මගේ ඇක්සිස් එක දාගෙන මේ ඇක්සිස් එක ඇවිල්ලා මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා ප්‍රත්‍යාබලය ප්‍රත්‍යාබලය එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් මේක ඇවිල්ලා ස්ට්‍රේන් නැත්නම් අපි කියන වික්‍රියාව කියන්නේ වික්‍රියාව මේ විදිහට ගත්තාම අපි දන්නවා මේ ප්‍රස්ථාරේ යම්කිසි දුරක් යනකම් මේ වගේ සමානුපාතික සීමාවක යනවා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්ථාරය පටන් ගන්නවා සමානුපාතික සීමාවෙන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ප්‍රත්‍යස්ත සීමාවට එනවා ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව ප්‍රත්‍යස්ත සීමාවෙන් පස්සේ මේ graph එක යනවා බ්‍රේකින් පොයින්ට් එක දක්වා යනවා එහෙනම් මේක සමානුපාතික සීමාව ඒ කියන්නේ A ප්‍රොපෝෂනල් ලිමිට් එක මේක ඇවිල්ලා B ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව මේ වෙලාවේදී අතහැරියත් මෙයා අපව මුල් පිටීමට එනවා නමුත් මෙතන C කියන්නේ මේ පොයින්ට් එක පොයින්ට් එකක් නිසා එතනම මාක් කරන්න C කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේක ලිමිට් එක නිසා මම මේ මාක් කරේ හරි රයිට් දල සරහනක් ඇන්දා මේක හරි මේක හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒකක වැඩිවීම වික්‍රියාවේ වැඩිවීම ප්‍රත්‍යා බලයේ ඒකකේ වැඩිවීමට සාපේක්ෂව වික්‍රියාවේ වැඩිම වෙනසක් වෙනවා මේ බලන්න ප්‍රත්‍යා බලයේ ඒකකයක් වෙනස් වෙනකොට මෙතන වික්‍රියාව සෑහෙන්න වෙනස් වෙනවා මෙතන ඒකකයට එකක් වගේ මෙතනත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙනකොට මෙතන වැඩි වෙනස් එහෙනම් අපිට මේක ලියත හැකි round C round C එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් C ආසන්නයේදී C ආසන්නයේදී එහෙම නැත්නම් ભેදක ભેදක ලක්ෂය අසලදී අසලදී ભેදක ලක්ෂය අසලදී නැත්නම් round brittle point or breaking point round breaking point මේ වගේ ආන්සර් එකක් අපිට මෙතනට ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ P9 සිලින්ඩරාකාර බහුවයක දණ්ඩක් තියනවලු. ඒකේ දිග L හරස්කඩ A දිශාව ඔස්සේ F ආතන් බලයක් යොදනවලු. E විත තියක් පෙන්වන්න කරනවලු. මේ රාශිය සඳහා ප්‍රකාශන ලියන්න කියලා තියෙනවා. ආතන්නේ ප්‍රත්‍යාබලය එවත් ස්ට්‍රෙස් එක ස්ට්‍රෙස් එක ස්ට්‍රෙස් එකට ලිව්වොත් සමානයි බලය බෙදීම බලය යොදපු වර්ගඵලය. එහෙනම් රෝම ඉලක්කම් 1. රෝම ඉලක්කම් 2 මොකද්ද කියන්නේ? වික්‍රියාව එවත් අපි දන්න ස්ට්‍රේන් එක ස්ට්‍රේන් එක ස්ට්‍රේන් කියන්නේ දිගෙහි වෙනස. දිගෙහි වෙනස E විතතිය. right extension E over initial length L right initial length L right the Roman number 3 ප්‍රත්‍යස්ථා යම්මාපාංකය y y සමානයි stress divide by strain right stress over strain ප්‍රත්‍යාබලයේ බෙදීම වික්‍රියාව නම් ප්‍රත්‍යාබලය F බෙදීම A වික්‍රියාව E බෙදීම L එහෙනම් මේක අපි සුළු කරොත් F L over A E මේ ඕන එකට ලකුණු හම්බෙලා තියෙනවා හරි ඊළඟට අපි යමු එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දෙකයි E දක්වා වැඩි කරන්නට යොදන්න ඕනේ බලය අනුව. දැන් කලින් F බලයක් යෙදුවා. එහෙනම් අපි දන්නවා F බෙදීම A සමානයි y වාරයක් E බෙදීම L. මේකනේ සමීකරණ කලින් යෙදුවේ F බලයක්. එතකොට E විතතියක් ඇති වුණා. දැන් යොදන බලය අපි දන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද මෙතන අහන්නේ? යෙදිය යුතු බලය දෙකයි E දක්වා වැඩි කරන්න. ඒක අපි දන්නේ නැහැ නේ ඒකනේ අහන්නේ. නමුත් වර්ගඵලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යම්මාපාංක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විතතිය නම් 2යි e වුණා. ආරම්භක දිගේ l. මේක සමීකරණය 1 මේක සමීකරණය 2. අපි 1 over 2 so we have to find the f for extending the material by 2e so we can divide these two f over a divided by fx over a equals y e over l over y 2e over l so these things will be cancelled off so f is here e l y e l so a to a so then we can have uh, f over fx equals 1 over 2 so then fx equals 2f so this should be the answer so fx equals 2f 2f is the answer so then මේ තන වගුවක් දීලා තියෙනවා polymers තියනවලු p p1 p2 polymer 1 polymer 2 likewise එතකොට මේකේ දිග l මේකේ දිගත් l මේ polymer දන්නේ right දිග l මේක 2l 2l දිගක් තියෙනවා. ඒතර වර්ගඵලය මේකේ a මේකේ 2a මේකේ a here the extension is EEE so when applying F force F1 force and F2 force so we will we will pro, pro, we will uh, see it in it graphically right so let's say first this is the rod extension is E initial length is L and this is A so applied force is F for P for P1 the length is L area is 2A so extension is E the applied force is F1 for P2 polymer the length is 2L 2L area is A the extension is E the applied force is F2 එහෙනම් අපිට මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද F බෙදීම A සමානයි මොකද එකම වර්ගයෙන් හදලා තියෙන හින්දා y වෙනස් වෙන්නේ නැහැ constant y එක constant නියතයි y සමානයි E බෙදීම L first equation for the second one F1 බෙදීම 2A right 2A සමානයි 2Aනේ සමානයි y වාරයක් E බෙදීම L. මෙයාට දාන්න පුළුවන් F2 බෙදීම A සමානයි y වාරයක් E බෙදීම 2යි. මෙයා තුන්වෙනි සමීකරණේ මෙයා දෙවෙනි සමීකරණය. right දැන් අපිට අහනවා F1 in terms of F F1 in terms of F එහෙනම් we can use 1 over 2 right so we know what is 1 so f over a divided by f1 over 2a equals ye over l divided by ye over l so then these things will be cancelled off so then over 2 over 2 it will cancel off here it is 1 so then we can multiply this f1 over 2 here so then f1 over 2 equals f therefore f1 equals 2f is the answer f1 equals 2f f1 equals 2f right then f2 in terms of f f2 මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ 1 over 3 මොකද මෙයාගේ f මෙයාගේ f2 මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ එහෙනම් f over a divided by f2 over a equals එතන y e over l divided by y e over 2l දැන් බලමු කොහොමද cancel off වෙන්නේ කියලා ඒට a සුළු වෙනවා y y e ට e l ට l එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මෙතන බෙදීමෙන් යට දෙක තියෙන නිසා ඒක උඩට යනවා දෙකයි මේක මම මෙහෙට කෙලින්ම හරස් ගුණ කරලා f2 කියලා ගන්නවා මෙතන f එහෙනම් f2 equals f over 2 f2 equals f over 2 මේ සුළු කිරීම නම් ඉතින් හදා ගන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් විභාගෙට ගිහිල්ලා සුළු කරන එක ගැන වෙනම කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහනේ ඒවටක් ගාලා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right දැන් මෙතන කියනවා බහුවයක් දණ්ඩක් තියෙනවලු දණ්ඩක් තියෙනවලු මේකයි ආරම්භක දිග 30 cm L කියන්නේ 30 cm මේකේ cross sectional area එක දීලා නැහැ හැබැයි හරස්කඩ අරය දීලා තියෙනවා R සමානයි 1යි cm අරය දීලා තියෙනවා මේකේ බරක් කෙල්ලනවලු කිලෝ දෙකක් කිලෝ දෙක බරක් කෙල්ලනවලු ගුරුත්ව ත්වරණය 10යි ms රේදේ ගුරුත්ව ත්වරණය 5 සමානයි තුනයි කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා මේක 10ක් බර එල්ලපුවම ඇදෙනවලු එක්ස්ටෙන්ෂන් එක 4යි මිලිමීටර් වලින් හරි දැන් මේක කියන ආරම්භක දිග මීටර් වලින් දාන්නලු එන අපි දන්නවා 1යි 1යි මීටර් කියලා කියන්නේ 100යි සෙන්ටිමීටර් ඒ වගේම 1යි මීටර් කියලා කියන්නේ 1000යි මිලිමීටර් එහෙනම් සෙන්ටිමීටර් 30ක් කියලා කියන්නේ තිහ වැඩි කිරීම දහයි ඍණ දෙකයි මීටර් හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර වලින් අපි දන්න හරස්කඩ වර්ගඵලය මේක වෘත්තයක් අරය දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් හරස්කඩ වර්ගඵලය සමානයි 5r වර්ගය 5 කියන්නේ 3යි r කියලා කියන්නේ 1යි සෙන්ටිමීටර එක මීටර කරන්න 10 ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරලා ඒක වර්ග කරන්න ඕනේ එහෙනම් 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි එහෙනම් 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි වර්ග මීටර්. එල්ලා ඇති ස්කන්ධය නිසා ඇතිවන බලය බලය අපි දන්නවා F සමානයි MA. මෙතන ඇවිල්ලා M වාරයක් ගුරුත්ව ත්වරණය ඇවිල්ලා ගුරුත්ව ත්වරණය G. එහෙනම් ස්කන්ධය දෙකයි G කියන්නේ 10යි. එහෙනම් දෙවරක් 10 20යි නිව්ටන්. හරත් මෙතන අපි දන්නවා so we can find uh, per kg 10 newton. Right? So then 2 for 2 kg that should be 20 newton. Okay, then with a meter rolling විතතිය 4 mm එහෙනම් 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 meter because of this uh, relationship 1 meter equals to 1000 millimeters භවයක ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රත්‍යස්ත සහ යම් ආපාංකය අපි දන්නවා බලයේ බෙදීම යම් ආපාංකය කියපු ගමන් මේක මතක් වෙන්න ඕනේ බලයේ බෙදීම වර්ගඵලයේ සමානයි යම් ආපාංකේ වාරයක් විතතිය බෙදීම මුල් දිග මේක මතක් වෙන්න ඕනේ එහෙනම් අපි බලය දන්නවා 20යි වර්ගඵලය අපි හොයාගත්ත අතන වර්ගඵලය 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. යම් අපාංකය අහන්නේ ඊ විතතිය 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. ආරම්භක දිග 30 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. 30 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. දැන් මේක සුළු කරන්න ඕනේ. මෙතන බලන්න 10 ඍණ 2යි 10 ඍණ 3යි කියලා මෙතන 10 ඍණ එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 3 වරක් 1යි මෙතන 3 වරක් 10යි ඊට පස්සේ මෙතන 4 වරක් 1යි මෙතන 4 වරක් 5යි මේ සුළු කරන විදිය පොඩක් ඔයගලන්ට තව ඉගෙන ගන්න වෙයි 4 වරක් 5යි ඊට පස්සේ y මේ පැත්ත මම ඉතුරු කරගත්තොත් y ඉතුරු කරගත්තොත් මට පේනවා 5 වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම 10 මෙතන 10 කියන එකක් තව ඉතුරුයි 5 වැඩි කිරීම 10 මේ 10 ඍණ එක මෙහෙට ආපුවම 10 ඍණ 5ක් වෙනවා හරි එතකොට මෙතන 5 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 උඩට ආපුවම 10 ධන 5 වෙනවා ඊට පස්සේ 5 වැඩි කිරීම 10 6යි නිව්ටන් වර්ග මීටරයට මොකද මෙතන 10 පළවෙනි බලයේ තියෙන 5 1යි 6 මේක තමයි යම් ආකාරය මේක ඉතින් සුළු කරද්දී ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක මෙහෙට හරස් ගුණ කරගෙන මේක මෙහෙට හරස් ගුණ කරගෙන 10 පද ඉවත් කරගෙන ගාන සුළු කරලා මේක ගන්නත් පුළුවන්. right ඊළඟට යම්මාපාංක හෙව්වා ඊට පස්සේ ගබඩාව ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය අහනවා ජූල් වලින්. අපි දන්නවා කොහෙල් ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තියක් ඇහුවොත් අපි කොහොමද හොයන්නේ? ප්‍රත්‍යස්ථතා විභව ශක්තිය සමානයි භාගයයි FE භාගයයි යොදපු බලය 20යි ඊ විතතිය 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 10යි. එහෙනම් 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි ජූල්. මේක තමයි ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක හරිම ලේසි පේපර් එකක්. ඕගොල්ලන් අහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තියක් හොයන්න හරි අම්මා අප්පා හොයන්න හරි එතන බලයක් හොයන්න හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පොඩි සුළු කිරීම කරලා මේ ඒකක පරිවර්තනයක් හරි නැත්නම් මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදාගන්න විදිය පුරුදු වෙන්න සමීකරණ දෙකක් බෙදලා සුළු කරලා කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියන එක පුරුදු වෙන මේක බලලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ questions කීපයක් තමයි අහන්නේ. අය අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්තාරේ points mark කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් අහනවා. ඊට පස්සේ මේ උපකරණ ගැන හයි කුඩා මිනුම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට එන exam එකේ papers වල එන්නේ පාඩම් දෙක තුනක දේවල් එකට සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙතන කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නද කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න. Thank you very much.